咁我而家翻到嚟呢個誒馬馬德里嗰個誒機場啦，今日就去搭飛機去馬爾他。咁因為我 RyR 咧平機票，啊，所以我哋個背囊連行李都冇㗎，同曬電腦喺度咯。係啊，所以就係咯，而家就去緊閘口啦，因為我就想望出 n 啦。 連倉行李都唔使計。嗯，因個機場因為馬德里機場分開四個 terminal 㗎。我而家有 terminal one。琴日我哋到過嗰個就 terminal 四。 先介紹下馬爾他先啦。馬爾他係地中海其中一個小國啦，係由兩個主要嘅島啦，同埋好多好細嘅島組成嘅。馬爾他嘅人口唔多啦，得四十五萬人，而面積咧只得香港嘅四分之一。主要係講馬爾他同埋英文嘅。馬爾他呢個國家咧，喺一九六四年度係由英國度正式獨立嘅，而喺二零零四年先正式加入歐盟。OK，落咗車啦，咁而家咧就去到。 我哋住間酒店，我住間酒店啦，呢間 The Meridian。嗯，我哋入邊睇下點樣嘅先。唔知點解呢間酒店入边好似有啲暗咁咯。對 The Meridian 嚟講，有冇 reception 嘅？ 呢個先就係 lounge。頭先嗰度個司機就放咗低我下邊嗰層，咁就而家呢度上邊咧係一個 reception area 啦。呢度就係嗰間咖啡，望住一個大教堂。嗯，入到嚟間房啦，我就俾人 upgrade 咗做 executive。 room 啦，咁呢度就张床啦，有騎骑楼同埋一个厕所，咁呢度出去咧就望到头先個教堂嘅，哇超正呢个景，啊！ 可以望望成個馬爾他，咁我都成即冇食嘅嘢啦。一坐到馬爾他咧，就買咗個好慳憤憤嘅海鮮意粉，先有條鷹仔啊，把刀剁我妹仔。拜拜。 <laughs> 佢又拍咗走咗啦。我哋嚟到第一個景點咧，就係 Monster Dome，係一個天主教教堂嚟嘅。呢個教堂咧話，算拥有世界上第三大嘅饼啦。喺第二次世界大戰嗰陣啦，德軍掉咗個炸彈入嚟，炸穿咗個窿，但係冇爆到炸。當時有三百個人喺入边做緊禮儀嘅。 而呢件事發生之後呢，係被本地嘅人稱為奇迹嘅事嚟嘅。 i 天 a 呢度系马耳他最高個点啦。直到一五三零年，呢度啦，呢度都系马耳他嘅首都啦。 我哋可以望到地中海嘅。How do you speak Maltese? Maltese. Yes. So so you say, good morning. Good morning. We say bonjour. Bonjour. Okay. Good evening. Good evening. We say bonsoir. Bonsoir. Yes. To say thank you, we say grazie. Grazie. <laughs> like Italian. Yes. Grazie. Yes. And then uh, like uh, some other kind of language. Yes. It's coming from Arabic. All right. Okay. Okay. Uh, like uh, an aeroplane. Aeroplane. In Arabic, it's itayara. Itayara. Itayara in Arabic. Itayara. Yes. Okay. Ours is aeroplan. Aeroplan. Aeroplan, but we have the tyra. Okay. It, it's the same uh, thing. Mm. In Maltese, tyra, it's something flying. All right. Like an aeroplane, Okay, know? I see. That's interesting. There's a <laughs> mixture of <laughs> everything. Thank you. Welcome. 而家開始日落啦，我哋亦都嚟到馬爾他嘅首都 Valletta。呢個人口只得個六千四百人啦，而喺一九八零年已經被納入做世界文化遺產添。 翻酒店呢，最快嘅方法系搭船啦。但系嚟到呢个码头，鬼影都冇只。啱啱嚟咗三個遊客，同我喺度慢慢等船啦。我哋搭嘅班應該未返船嚟㗎啦。 而家喺度酒店隔籬間餐廳啦，呢間餐廳咧係食龍蝦嘅。因為我阿妹幾年前嚟過呢度揾唔到龍蝦，成日都同我講話冇龍蝦食。我而家證明俾佢睇，呢啲有龍蝦食啦。好啦，今日就係咁先啦。聽日我哋會去隔離個都行下嘅。拜拜。Really have you tried these Maltesian lobsters?